Jende askok Google kontu bat izan ohi du hainbat zerbitzu ezberdin atzitzeko, eta hauek sortzen duten informazioa Googleeko zerbitzarian metatzen da. Horregatik, jarraian azalduko diren kontua konfiguratzeko pausua segitzea gomendatzen da. Lehen atala, bi pausutako egiaztapena da. Segurtasuna areagotzeko erabiltzen da, eta nahita ezkoa da mugikor bat izatea. Izan ere, aukera aktibatu eta hortik aurrera saioa hasten den bakoitzean, pasaitza eta mugikorren jasoko den egiaztapen kodigo esklusibo bat beharko da. Horrela, norbaitek pasaitza zein den jakitea lortzen badu ere, kodigo esklusibori gabe ezingo da saiorik hasi. Bigarren atala bizatitan banatzen da. Googleko aktibitate kudeaketa eta iragarkien konfigurazioa. Lehen zatiari dagokionean, norberaren eskuetan egongo da Google-i eskaini nahi den informazioa. Honen bidez, erraztasunak lortu daitezkelarik hauek ordea ez dira beti beharrezkoak. Bigarren zatiari dagokionean berriz gogoko ez diren gaien inguruko iragarkiak ezabatu eta gai gustokoen ingurukoak gehitu daitezke. Azken atala, kontua zein zerbitzu jakinen bat ezabatzeko aukera da. Hauetakoren bat ezabatzeak honen metatua duen informazio guztia ezabatzea dakar eta hori ekiditeko ezabatu aurretik informazioa deskargatzeko aukera badago. Besterik gabe, mila esker bideo amaierar arte arretaz ikusteagatik eta badakizu. Zure datuekiko, zaintza eta kontrol osoa izan ezazu.